good morning mr lynch it's july 21 2021 and it's a wednesday and the renewals today 33 celsius degrees and so about 92 fahrenheit and this means that like in this days in this period it's a very very very very hot day again and it's a sun the sun again and today i was thinking about two things I was thinking about the fact that uh, I was able to get some sun for the first time in this summer. I think uh, easy uh, this from my face. And then and then I thought about the fact the fact that yesterday instead of uh, the weather report I uploaded a video in which I asked to the audience to guess which was the first score on my Adetta Eva um, on my um, ehm, keyboard and I believe that this series uh, will continue with uh, maybe no, uh, nine uh, more videos but uh, if someone wants uh, to understand or know a little more both uh, on the issue of the sun and uh, of the scores and the questions of the scores um, I um, get the audience to read the description in which I had uh, rest precisely, precisely because uh, <laughs> otherwise the video became so long. And uh, anyway, as you see from the mythical window with the color of the curtains, and now I speak again in Italian, sì, come poteva vedere dalla mitica finestra, la tenda colorata eh, abbiamo di nuovo il sole come avevo detto ieri nei giorni scorsi sarebbe piovuto fino ad oggi e infatti è stato proprio così da oggi noi eh, abbiamo di nuovo il sole grandissima giornata di sole e quindi mi ha permesso appunto di andare anche a prendere il sole per la prima volta il sole per me è molto importante come dicevo prima invito a leggere la descrizione per saperne di più è il motivo um, e quindi uh, <laughs> now I speak again in English and so um, for this reason we have again those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. And so from the mythical window with the colored curtains and from my mythical keyboard have a great day, him and everyone too.